Parashat Yitro. El primer versículo de Parashá, capítulo 18, versículo 1, dice siguiente: seguinte. Vaishma Itro, Kohen Midian Joten Moshe. Y ouviu Yitro, o, so, Cohen Midian, sacerdote de idolatría de Midian, Joten Moshe, u sogro de Moshe, et Kolasher Asa Elohim, y etc. La pregunta, a pergunta de Rojaim Akadosh siguiente. Ara hi aqui aquí, elis veio-se converter. <clears throat> então, por que a Torá diz que ele era sacerdote, sacerdote da, de, de, de idolatria? Cohen Midian. Ao contrário, quando uma pessoa vem e vem se aproximar, você não pode lembrar para ele os pecados que ele fez antes. Então, dizer que ele era um sacerdote de idolatria é uma coisa ruim. Então, por que o Passuc citou? E ainda, <clears throat> qué te está escrito Joten Moshe, más de Joten Moshe, ¿cierto? <clears throat> ¿Por qué está escrito Joten Moshe, sogro de Moshe? Entonces sabe que era sogro de Moshe. Entonces ahora Jaime Akadosh responde lo siguiente. Cohen <clears throat> Midian, la verdad, decir que Cohen Midian, <clears throat> que além de ser un grande sacerdote, Midian significa que era un dos jefes de la ciudad de Midian. E mesmo assim ele fez duas coisas, duas coisas que é contraprudente para pessoas da importância que Trotsky em Midian. A primeira, certo? Já que era uma pessoa super importante. Como ele dá sua filha para Moshe Rabenu, que era desconhecido. Então dizer Joten Moshe que era sogro de Moshe, aqui vem um louvor, que apesar que ele era importante, e normalmente pessoas importantes não pegam um cara sem família, sem nada, sem ser conhecido, estrangeiro, ele pegou Moshe. Então este é um louvor. E a segunda, o fato de ser Cohen Midian. E ele, <clears throat> normalmente, que uma pessoa normal, Diga e veja, depois de todos os milagres de Egito, que Hashem fez no Egito, as dez praias a abertura do mar, certo? Depois de tudo isso, dizer que Hashem o Eloquim, não é grande coisa, mas ele sendo um Cohen Midian, seja, sendo um sacerdote dos, da idolatria, e a gente sabe que normalmente esse pessoal que fica em cima, <clears throat> mesmo que às vezes eles veem algumas mentiras, ellos continúan teimosos na sua idea, porque justamente ellos son uh, o pessoal importante, ele é o sacerdote. Então el fato de ser y e ele a na conclusión y e abandonar todo para vir, justamente este también es un louvor. Y e por eso que o Pasuk cita Baishma, Itro, Kohen Midian E ainda Rotem Moshe, que apesar dele ser super importante, e Moshe era desconhecido na época, ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era a família dele, ele deu a sua filha para Moshe. O primeiro Rahaim desta Prashá, vamos para um segundo. Nessa Prashá nós temos os dez mandamentos. E a Torá, o primeiro versículo dos dez mandamentos, capítulo 20, 20 a Torá diz assim, Anohi Hashem Elokecha, אהו סו השם, וזו נומי יו"ת כו"ק, אלוקיך דאלוקים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. <clears throat> פרקי רפיטיו. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה הסבא כאילו הסקרב במצרים. איפורקי זוסטמנטה אסתה אשר הוצאתיך, תמיין, רספונדיה פורקינו דיזה, אנוכי השם אלוקיך שברא שמיים וארץ. Então diz Orachaim Akadosh explica o seguinte. Hashem, o nome Hashem, Yud Kevavke, que a gente pronuncia Adó, <coughs> significa Hayá Ovevi, aquele que faz e renova constantemente a, a, criação e o mundo e é o ser humano e que dá existência a todos e a todo e em todo momento e em todo lugar. Certo? E Eloqueja Elohim significa que Eli es Dayan, o sea que vos ten que recibir un yugo de él. Entonces por eso dice Orahai Makadosh, por eso atrás dice así. Anoji Hashem lo queja. ¿Dónde vos sabe que Hashem, que él y que Faiz y Tudu, Asherotzetija Meret Mitzrayim? com todos os milagres que vocês viram em Mitzrayim, e vocês viram pessoalmente como Hashem domina, e de acordo à vontade dele, continua existindo, ou deixa de existir o mundo, ou muda a situação com todas as makot, como ele eh, reina sobre toda a natureza, e maneja toda a natureza, então sobre isso diz, sobre Hashem, diz Hashem Mitzrayim. E sobre queja que você, como um per, que pertence ao povo de Israel, tem que receber o jugo de Hashem. Sobre isso está escrito Mi Betavadim. Are você era escravo e Hashem te libertou. E o fato é que você deve a sua liberdade para ele e por isso tem que fazer sua vontade. Então por isso atrás diz Enochi Hashem Eloqueja, usando os dois nomes de Hashem, Yud Kevavke e Eloqueja, Meretz Mitzrayim referentes a Yudkevavke, que é ele que faz e domina e tudo, e ele queja que você, mi betabadim, vem para te ensinar que você tem que receber como Deus, a Hashem, por causa que ele tirou você da escravidão. Shabbat Shalom.